哎呦我的妈！啊！哎呦我去！嗯？

糟老头子坏得很！哦吼！面对疾风！哎呦我的妈！ Huh? <laughs>